Bonjour les pibistes Alors, pour commencer, juste un petit conseil. Si vous êtes débutant en guitare, sans professeur, et que vous ne connaissez pas le solfège, il faut absolument que vous preniez l'option tablature dans vos fiches, car ainsi vous aurez toutes les informations pour travailler seul et efficacement. Ce petit tutoriel est indissociable de celui sur la tablature. Allez le visionner juste après si ce n'est pas encore fait. Allez, on se lance et surtout, pas de panique, on est là pour vous aider. La partition est constituée de 5 lignes, comme ici, à ne pas confondre avec une tablature qui, elle, en a 6, et qui est juste en dessous de votre partition. Bon alors, je vous vois venir, 5 lignes comme 5 cordes. Eh non, ça ne marche pas comme ça. J'en vois qui sont en train de compter leurs cordes de guitare. Ça va Tout le monde est convaincu Ne cherchez plus. Ces 5 lignes n'ont rien à voir avec vos cordes. Ce sont juste des lignes d'écriture pour les notes. En soi, on va s'intéresser surtout à la lecture mathématique de la partition. En la regardant, vous pouvez voir tout au début de la partition des lettres. Ce sont vos doigtés main droite. Vous aurez donc un P pour le pouce, un I pour l'index, un M pour le majeur et un A pour l'annulaire. Ici, notre domino indique PMI, les doigts qui vont jouer. Et ce doigté restera le même sur toute votre fiche. Vous devez donc le jouer en boucle, comme ceci. P, M, I. Et vous reprenez P, M, I. Et encore P, M, I, et ainsi de suite. Le domino vous indique les cordes à jouer, comme ceci. Troisième corde, première corde, deuxième corde, et encore 3, 1, 2, et ainsi de suite. De plus, si vous regardez bien, sur la partition, vous avez aussi des petits chiffres. Eh bien, ce sont vos doigtés main gauche. Je vous rappelle que la main gauche est celle qui tient le manche. On aura 1 pour l'index, 2 pour le majeur, 3 pour l'annulaire, et 4 pour l'auriculaire. On prend un exemple. Cette note que vous voyez ici sera donc à jouer avec votre numéro 2, main gauche, qui, rappelons-le, est votre majeur. On récapitule Main droite, P, I, M, A. Main gauche, 1, 2, 3, 4. De plus, vous trouverez parfois sur la partition des chiffres romains. C'est une aide pour savoir sur quelle case appuyer. Pratique, non Par exemple ici, vous avez cette note, le Si, au-dessus de laquelle se trouve un chiffre romain, un 7. Cela signifie que vous allez la jouer sur la septième case. Comme ceci. Un petit schéma pour conclure. Vous avez donc ici sur la tablature les cordes que vous devez jouer, les cases à appuyer et sur la partition, les doigts et mains droites et les doigts et mains gauche à utiliser. Et voilà, vous savez tout Alors bon courage, c'est à vous de jouer. Pimatez bien et surtout n'oubliez pas, fun.